Ünite 2 Nerede? A. Okulda Var Yok Nerede? Kimde? Sınıfta kim var? Sınıfta öğrenciler var. Masada kitap var mı? Hayır. Masada kitap yok.'' Öğretmen nerede? Öğretmen ofiste. Kalem kimde? Kalem Ahmet'te. Hazırlık çalışması. 1. Resimlere bakalım. Soruları cevaplayalım. 1. Burası neresi? 2. Onlar kim? Onlar ne? 2. Resimlerde neler var? Bakalım, işaretleyelim. Sandalye, kitap, bahçe, kapı, perde, kantin, defter, öğrenci, ofis, sınıf, lamba, öğretmen, masa, projektör, okuma, okul, merhaba, benim adım Kate, ben İspanyalıyım. Burası benim okulum. Okul tophanede. Okul altı katlı. Alt katta ofisler var. Ofisler büyük. Ofislerde masalar, koltuklar, bilgisayarlar, dolaplar var. Sekreterler ofiste. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarda sınıflar var. Okulda 10 sınıf var. Her sınıfta 15 öğrenci var. Sınıflarda sandalyeler, sıralar, kalemler, kitaplar, sözlükler, defterler, perdeler, lambalar, bilgisayar ve yazı tahtası var.'' Masalarda kitaplar, kalemler, defterler ve silgiler var. Şimdi öğrenciler sınıflarda yok. Çünkü öğrenciler teneffüste. Okulda çok güzel bir kantin var. Kantin üst katta. Kantinde sandalyeler, masalar, televizyon, yiyecekler ve içecekler var. Kantin çok kalabalık. Bütün öğrenciler kantinde. 3. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. 1. Okul nerede? 2. Okulda kimler var? 3. Ofiste neler var? 4. Okulda kaç sınıf var? 5. Öğrenciler nerede? 4. Aşağıdaki cümleleri metne göre düzeltelim. 1. O Fransalı. 2. Ofiste kalemler, silgiler, kitaplar var. 3. Her sınıfta 10 öğrenci var. 4. Kantin alt katta. 5. Sekreterler sınıfta. Ya siz 1 senin okulun nerede? 2. Sınıfta neler var? 3. Öğretmen nerede? 4. Sınıfta kaç öğrenci var?